好，穆青青担任多年政委，必定给你的人生中带来许多不一样的人生经验跟色彩。想请问的是，就现况而言，你从未来对从政委卸任之后的规划，会往 IT 领域继续精进，还是有其他想要开创的未来哦？ 那这个问题有一个很错误的假设，就是我是呃 four time 担任政委不能做别的事情，但是不是这样子？呃，我是非常的闲杠啊，就是我一方面担任行政的正委员，但是我一方面又是七个国际的非营利的社会创新组织的理事，那所以等于是我同时在七个不同的创业计划当中，但是我一方面还在当政委，那为什么可以这样？不是因为什么特权哦，任何公务人员他只要没有收钱。 都可以去兼职，但是有收钱的兼职才会出问题。如果是没有收钱，然后又是公益性的事情的话，呃，最近人事政总出差有跟个全新布一个新的寒食，就是你只要报备给长官就可以了，甚至连签合都不需要哦。那所以就说自己找事做，绝对是非常容易的一件事情。 那为什么我要参加这么多国际上面这些非盈利的创业的项目？那当然，一方面有一个非常实际的理由，就是在呃联合国或者是一些多边的国际组织里面，我如果是拿这个呃民国的政府委员的这个身份的话，是进不去的。 那那那栋大楼的结乐部区，但是呃，我如果说哎，那我是 Radical Exchange 的理事，d i t a l Future Society 的理事，呃，或者是什么的理事的话，哎，我突然就进去了，因为就是专家在那边也是有席位的，那所以因为要就是让国际上面的朋友听到我们相关的故事，那在多边，尤其是就是 PRC 政权在里面的那些呃组织，那大概就是透过这种比较曲线的方法进去哦。 那但是另外一个原因也是因为，确实我们在这边去做一些治理或者民主的推广的时候，我们的 natural ally 就是我们呃跟我们很自然的会结盟的这些伙伴，是好比像说像以太坊这个区块链。那我跟 e t h e r e 就是呃以太坊的创办人之一吧，呃现在就是在一起创业嘛，在 r d p p l e Exchange Foundation。那我们在做的事情就是去把在以太坊那边试出来的一些新的民主。 的做法，平方投票法、平方融资法什么之类，那在以太坊那边试出来之后，我们立刻拿到我们的总统杯黑客松，我们的总统文化奖，呃，我们这边的影响力投资啊什么之类之类的这些政策上面来用，等于是说我在呃以太坊 r e d d y f Exchange 那一边是研究部门，那我在新践这边是开发部门，就是研究完的东西位置变成已知了，呃，然后我们拿到我们的民主整体。 来使用，那这样的好处是什么呢？一方面是所有在呃，以太坊就是投入这些民主治理的人都知道说，哎，台湾是他们的 natural ally，就是都很愿意来台湾。实际上，很多人拿了金卡就跑来台湾了。那另外一方面就是说，哎，我们在这边所做的一些贡献，那等于这些人是好像比我们的大使馆有的时候更有用的一些大使。 因为我们并不是在每个国家都有大使馆， <laughs> 但是呃，以太的研究者全世界都有，那所以他们就可以把我们在这边呃的一些成功抑制这个假型血啊或者防疫啊或什么的经验，哎，透过他们自己的转移，哎，再去他们的那个当地说，哎，那我们也要用台湾模式，或者甚至是施加一些压力，让他们的政府。 呃，会用我们这边的一些使出来的做法等等，所以在外交上面当然就双方面都有好处。所以对我来讲，就是不管是不是担任政府人，我就是继续做这样子一件事情。那我当然很感谢，就得大家愿意就是缴税让我全职做其中一个部分，所以其他的才可以不收钱嘛。那但是不管收不收钱啊，我大概在做的事情都是相同的。希望回答这个问题。